चाहूंगा कि जिन लोगों ने आपके लिए ये प्रोग्राम दो दिन अरेंज किया है उनसे आपकी मुलाकात हो मैं दावत देता हूं नज़र शाद अली साहब को किस स्टेज पे तशरीफ लाएं खातिन हजरात सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स अलनासर लेजरलैंड और जी एन एम इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया इसके बाद हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं सबसे पहले मैं मोइजुद्दीन साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर मोइजुद्दीन साहब हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने इंडिया से तमाम मेहमानों को सबको एक साथ यकजा करके लाना कोई मामूली बात नहीं है मोइजुद्दीन साहब के लिए तालियां उसके बाद मैं सत्तर दारा साहब को दावत दूंगा कि वो तशीफ लाएं सबका दारा साहब तशीफ नहीं रखते सबका दारा साहब ने पाकिस्तान से तमाम आर्टिस्टों को ऑर्गेनाइज किया और लेकर आए उसके बाद मैं मुजाहिर हुसैन साहब से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाए मुजाहिर हुसैन जमीन का तालियां आरिफ गनी साहब मुराद बिलोट साहब हलिया लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और अब मैं मोहम्मद अली शेखू साहब को दावत दूंगा कि वो आए और फिर आपका दिल लुभाए शुक्रिया शाह साहब वो लोग हैं सबसे पहले आप ड्रम पे देख रहे हैं जनाब मंसूर लाखानी इसके बाद शहजाद Aladita on electric bass. Kamar Ali Chaudhary, electric guitar. Keyboard में हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिशियन जिस पे हमको सबसे सबको नाज है जनाब अख्तर कीबोर्ड एक लड़की के साथ इश्क हो गया और उस लड़की का नाम था शिर्ली जब अमेरिका से वापस आया तो हमेशा गुम रहते थे हमेशा सोच रहे होते थे भाई क्या बात है क्या हो गया बस यार इश्क हो गया इश्क हो गया इश्क हो गया खैर इसी इश्क वगैरह में हमने कहा चलो इस पर गाना बना देते हैं तो वो गाना कुछ यूं है करते थे तो ये म्यूजिक उस जमाने का है where you going tonight? Yeah, Shirley, Shirley, would you be my girl? I take you all around the world. Shirley, where you going tonight? Hey, Shirley, Shirley, buy anything. Would you like a diamond ring? Shirley, where you going tonight? on the phone. She says she's not at home. So new girl, I'll be back soon. She's gone on a honeymoon. She, she got me wrong. That's why I sing this song. Shirley, where you going tonight? Hey, Shirley, she, would you be my girl? I took you all around the world. Shirley, where you going tonight? that food she's got in the holiday morning. Shirley, Shirley, that's who we are. That's why I sing this song. Shirley, where you going tonight? Yeah, Shirley, Shirley, would you be my girl? I took you around the world. Shirley, where you going tonight? Shirley, where you going tonight? Shirley, where you going tonight? Shirley, where you going tonight? City, where you going tonight? City, where you going tonight? City, where you going tonight? City, where you going tonight? आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद जय हिंद यू ए पाइंदाबाद